Olá, hoje irei ensinar a como responder uma atividade no EduFlow. Primeiro, entre como aluno no EduFlow, em seguida clique sobre o curso no qual está cadastrado. Clique sobre a atividade à esquerda e após assistir ao conteúdo, clique em Marque como completo. Clique no canto inferior direito para ir à próxima etapa. Para anexar uma resposta, role a página para baixo e escolha uma das opções para anexar um arquivo. Para anexar um arquivo do seu computador, escolha a primeira opção. Clique em Carregar arquivo, escolha um arquivo e clique em Abrir. Após o carregamento do arquivo, clique em Submeter clique em Avaliação de pares. Role a página para baixo e clique em Revisar agora. Visualize à esquerda a atividade de seu colega e responda a cada uma das questões à direita. Feito isso, clique em Submeter revisão. Vá para a autoavaliação. Clique em Revisar agora. Visualize sua atividade à esquerda e responda a pergunta à direita. Clique em Submeter revisão. Feito isso, vá para a reflexão sobre a avaliação de pares recebida. clique em Refletir agora. Aqui você poderá visualizar o que seus colegas escreveram sobre sua atividade. Role a página para baixo e responda a cada uma das questões. Feito isso, clique em Submeter reflexão. Assim, todas as tarefas estarão cumpridas. É isso, muito obrigada!